Закаты алые. Слова Осошник Наталья, музыка Осошник Виталий. Перед боем тихие, теплые вечера И покрыт тревогой Hare море взрывы и небо обрушилось, солнце не видать, прячет дыма стена. Спят березы белые, травы высокие, забрала вас, мальчики, война. Отстояли родину в годы суровые, нет следов да герои свои, а закаты алые, алые, алые, перед боем выстрелы не слышны. Не об этом месте с тобою мечтали мы за четыре дня до войны, а закаты алые, алые, алые, перед боем выстрелы. три дня.